لو كنت يا جدي أمام الكاميرا هل كنت سأكتب اليوم سطوري القادمة أم سأكون في مكان لا أدري أين وما هو وسيسكن بيتي غريب لا أدري من هو غريب لا يدرك قيمة الصبر ولا يمتلكه غريب لن يعرف اسمي ولن أعرف اسمه ماذا وضع في بيتنا مكان أغراضنا هل لحافه يشبه لحافنا أم هو أفخم هل وسادته أنعم من وسادتنا هل سيعرف الطريق من البيت إلى السهل وهل سيقطف زيتوننا ويعامله كفرد من العائلة كجزء لا يتجزأ من الحياة هل سيصنع صابونا من زيتنا ومن الذي خلف الكاميرا هل هو الرجل نفسه الذي سكن بيتنا يبدو يبدو ان كان لديه كفايه من الوقت والقليل من القلق في ذاك الحين قد اهتم بأصغر وأدق التفاصيل عند التقاط الصورة اهتم في عرضها وطولها في كل مركب صغير فيها اهتم بالتقاطنا كلنا مع شجراتنا وصبراتنا مع اغراضنا وثيابنا مع همومنا والمنا لتصبح صورة يطبعها يضعها في برواز ويعلقها على جدار بيتنا اقول لك ارجوك لا تنسى الاهتمام بولدنا تركناه خلفنا فان اقتلعناه من الارض لمات في طريقنا الى المجهول استحلفك بالله أستحلفك بالله أن تبعث لي صورة من أرضنا كيف كبر ولدنا وأصبح في عز شبابه يدرك أن أهله هجروه وأنت اليوم مسؤولا عننا